Bene, <clears throat> buonasera a tutti. Riprendiamo questa sera le iniziative pubbliche del centro Filippo Buonarroti, naturalmente partendo, dico naturalmente perché tutti quanti abbiamo presente cosa è successo dal 15 agosto in Afghanistan e quindi cercheremo di riflettere su una serie di aspetti relativi appunto alla alla crisi afghana e quindi alle conseguenze nei rapporti tra le potenze e alle conseguenze anche <clears throat> in Afghanistan, che sono, come sappiamo tutti, particolarmente pesanti, drammatiche. Eh, stasera sarà una conferenza a tre voci, io farò una breve presentazione sugli aspetti relativi alle guerre afghane degli ultimi decenni, per inquadrare diciamo così, la vicenda dell'Afghanistan, poi eh, <clears throat> Guido Manzelli parlerà della situazione etnolinguistica dell'Afghanistan, che è particolarmente complessa, e poi <clears throat> eh, Gabriele Merola ci parlerà invece della, degli aspetti di maggiore attualità, quindi il senso di questa disfatta dell'imperialismo americano in Afghanistan e i riflessi internazionali anche alla luce delle ultime vicende relative alla stipula di questo patto AUKUS tra gli Stati Uniti, l'Australia e la Gran Bretagna che è strettamente correlato, come vedremo, alle vicende afghane. Ecco, io partirei da una considerazione che è un po' il filo conduttore della mia presentazione. Diciamo che noi, scuola marxista, abbiamo un grande vantaggio riflettendo sulle vicende afghane ed è la possibilità di disporre di una categoria che aiuta a capire cosa succede in Afghanistan in maniera molto più precisa, chiara, di quanto non accada affidandosi invece alle cronache che arrivano da Kabul o anche agli articoli di autorevoli studiosi, esperti di relazioni internazionali. La categoria è quella di imperialismo, vale a dire se cerchiamo le responsabilità per quanto accade in Afghanistan, per quanto è accaduto dagli anni 70 in avanti, perché parlando di guerre afghane facciamo riferimento a a questo lungo periodo e allora il problema non è tanto naturalmente quello di cercare le responsabilità degli americani o le responsabilità dei russi, come vedremo, dei cinesi, dei pakistani, dei talebani. Diciamo che si tratta di personaggi che recitano una loro parte, un, ruolo, un loro ruolo, sulla base delle, dei rispettivi interessi politici e strategici, all'interno di un quadro complessivo che è quello dell'imperialismo. Cos'è l'imperialismo? L'imperialismo è la lotta tra le grandi potenze per la spartizione del mondo in mercati e sfere di influenza. E allora, senza l'imperialismo la storia dell'Afghanistan sarebbe stata molto diversa, perché è vero, Manzelli ci spiegherà la complessità del quadro <clears throat> etnolinguistico, eccetera, ma voglio dire, per secoli quel quadro etnolinguistico non ha determinato delle guerre civili in Afghanistan. E anzi, nel corso del XX secolo possiamo dire che fino agli anni 70 eh, i Pashtun, gli Azara, i Tagichi, cioè vivevano in maniera relativamente tranquilla all'interno di un unico Stato afghano. Quindi quando cominciano i problemi per l'Afghanistan, i problemi per l'Afghanistan cominciano negli anni 70, vale a dire in un momento critico delle relazioni internazionali e degli scontri tra le potenze imperialistiche. Gli anni 70 sono gli anni nei quali si avvia il declino dell'imperialismo americano, è stato ricordato molto distrattamente, ma il 15 agosto del 71 Nixon è costretto a sganciare il dollaro dall'oro e inizia la svalutazione del dollaro che è un indicatore abbastanza efficace di cos'è il declino americano. Il 15 agosto del 71 il dollaro, ci volevano 35 dollari per un'oncia d'oro. Oggi ci vogliono 1800 dollari per un'oncia d'oro. E quindi quando diciamo il declino americano, il Kabul è un momento cruciale diciamo, nella storia di questo declino, ma questo declino è lungo. Perché? Perché già negli... Allora, dobbiamo partire dal presupposto che nel 1945 l'imperialismo americano era più di metà dell'economia mondiale. Oggi è poco oltre il 20%, che vuol dire che, vuol dire che dal 1945 gli Stati Uniti hanno progressivamente perso peso, nel sistema delle relazioni internazionali in è in conseguenza dell'emergere di altre potenze. Negli anni 50-60 sono la Germania, il Giappone, le potenze europee e così via, e poi negli anni 80-90 comincia ad apparire la Cina con tutto quello che... Gli anni 70 sono anni cruciali perché non c'è solo la fine di Bretton Woods, lo sganciamento del dollaro dall'oro, ma c'è, c'è la sconfitta del Vietnam, c'è il Watergate, c'è la quadruplicazione dei prezzi del petrolio, c'è l'inflazione. E nel 79 c'è il crollo dell'Iran, dello Shah Reza Pahlavi. L'Iran era il pilastro della presenza americana in Medio Oriente e c'è naturalmente uno stretto collegamento. Se guardiamo la cartina, no? questo è l'Afghanistan, questo è l'Iran. Ebbene, febbraio crolla lo Shah Reza Palevi, rivoluzione comeinista, quindi gli Stati Uniti perdono il pilastro della loro presenza in Medio Oriente, dicembre, eh, dicembre l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. Vale a dire, l'Afghanistan diventa l'obiettivo dell'invasione dell'Unione Sovietica che cerca di approfittare della sparizione dell'Iran dalla sfera di influenza americana per indirizzarsi verso i mari caldi, l'obiettivo strategico sempre della Russia fin dai tempi dello zar, anche perché nel 78 c'erano stati due piccoli particolari il sistema monetario europeo attorno alla Germania, le monete europee abbandonano il dollaro e scollegano al marco. E dall'altra parte il trattato cino-giapponese, vale a dire la pace tra la Cina e il Giappone. L'Unione Sovietica era in mezzo ed ecco allora no, che l'idea di spingersi verso i mari caldi, approfittando del crollo del, del sistema dello Shah, <clears throat> Ecco, motiva perché alla fine del 1979 cominciano i guai grossi, per la verità erano cominciati qualche anno prima attraverso una serie di scontri tra la frazione filo-cinese e la frazione filo-sovietica dei partiti afghani. Però il nodo decisivo, l'inizio delle guerre afghane è il 1979 con l'invasione dell'Unione Sovietica dell'Afghanistan. Cosa c'entrano i talebani? Cosa c'entrano gli Hazara? Cosa c'entrano i pashtuni in questo quadro? Niente. È uno scontro di potenze che trova nell'Afghanistan il terreno sul quale le une e le altre potenze possono misurarsi per mettere in difficoltà, indebolire le potenze avversarie e quindi rafforzare se stesse. Anni 80 il giochino si ribalta, il giochino scusate è un termine improprio perché stiamo parlando di guerre, la guerra si ribalta perché l'Unione Sovietica occupa l'Afghanistan, ma gli anni 80 sono gli anni nei quali gli Stati Uniti cercano la rivincita nei confronti dell'Unione Sovietica. Da un lato le guerre stellari, dall'altro lato l'appoggio alla guerriglia che si andava sviluppando in Afghanistan ad opera di mujahideen finanziati da chi? Finanziati dagli Stati Uniti, finanziati dall'Arabia Saudita, finanziati dal Pakistan e naturalmente all'interno di questo quadro, diciamo così, no, questa azione congiunta e il sostegno dato dalle grandi potenze antisovietiche alla resistenza dei mujahideen fa sì che l'Unione Sovietica sia costretta anche per la crisi interna degli anni Ottanta, no? che porterà <coughs> poi al crollo dell'Unione Sovietica tra l'89 e il 91, ma cambia il quadro dell'Afghanistan a un governo filo sovietico, eh, si contrappone invece un governo che esprime gli interessi da un lato degli Stati Uniti d'America, dell'Arabia Saudita, del Pakistan e così via. Dopodiché scoppia una guerra civile tra i vincitori, quindi tra i Pashtun da un lato e l'Alleanza del Nord, Tagichi, Uzbeki, quelli del famoso comandante Massoud. Pochi lo ricordano, Massoud è un'icona, quindi bisogna stare attenti a parlarne male, ma in quegli anni Mas aveva massacrato gli Azzara per la serie, insomma, bisogna stare attenti a scegliersi diciamo, i miti in un paese complesso come l'Afghanistan. 92 l'alleanza del nord prende il potere, i Pashtun che sono la maggioranza della popolazione afghana e che sono anche una parte importante del Pakistan, perdono il potere e a quel punto cosa succede? Succede che il Pakistan decide di mettere in campo i talebani, che quindi sono un'invenzione dei servizi segreti pakistani, sauditi e via via. Vale a dire, vengono presi gli allievi delle scuole coraniche, le madrase, e vengono organizzati con i soldi e le armi eh, messe in campo dai servizi segreti, appunto, pakistani e via via. E questo porta nel 96 i Pashtun attraverso i talebani a riprendere, a riprendere il potere 2001, adesso accelero perché se no tiriamo, 2001 è l'anno nel quale no, Twin Towers l'11 settembre, anche lì attenzione, Bush è rapidissimo a, a invadere l'Afghanistan con la scusa della lotta contro il terrorismo, ma in realtà tutti coloro che hanno lavorato seriamente sulla questione, il gruppo dei terroristi che attacca le torri gemelle del Pentagono erano sauditi e in particolare il capo Osama Bin Laden era il figlio del massimo costruttore edile dell'Arabia Saudita, quello che è in gestione, tanto per dire, la manutenzione dei luoghi sacri dell'Arabia Saudita. Quindi era uno dei personaggi, diciamo, più in vista. Tant'è che no, c'è tutto il dibattito periodicamente che esce sui documenti segreti che dovrebbero uscire rispetto alle responsabilità dell'Arabia Saudita, ma se dovessimo individuare in un paese i responsabili del Twin Tower è chiaro che i responsabili sono sauditi. La gran parte, d'altra parte, no, guidare un aereo, portarlo sulle Twin Tower, sul Pentagono, richiede delle qualità un po' superiori a quelle che possono essere le qualità diciamo dei, dei talebani o comunque le qualità è vero che potevano abbattere gli aerei russi usando i missili Stinger ma un conto è usare il missile Stinger che si porta a spalla e si preme un pulsante per farlo partire un altro conto è imparare a pilotare degli aerei e poi indirizzarli eccetera quindi per cui è evidente che la guerra in Afghanistan è, <clears throat> diciamo così, una scusa, le, le Twin Tower sono, era un obiettivo strategico degli Stati Uniti per riprendere il controllo di una regione o comunque per tornare presenti in una regione che come vedete è una regione strategica. Perché? Perché avevano già perso l'Iran, gli Stati Uniti e si ritrovano qui l'Afghanistan, suo malgrado, ha questa disgrazia di essere Pakistan, India, Cina e Russia. E l'Afghanistan è in mezzo. Per cui per gli Stati Uniti le Twin Towers diventano la scusa buona sostanzialmente per occupare l'Afghanistan e cercare di riprendere il controllo in un'area strategica particolarmente delicata. Tutte queste considerazioni, come vedete, poi è vero che nell'ambito di tutte queste vicende ci sono gli scontri tra le varie etnie che vengono usate, vengono us- è evidente per esempio che il Pakistan usa la maggioranza Pashtun dell'Afghanistan, anche perché una quota notevole, Manzelli se dico stupidate tirami le orecchie, una quota notevole degli abitanti del Pakistan sono Pashtun, tant'è che periodicamente esce, qualcuno parla del Pashtunistan, vale a dire di un paese fatto da parte del Pakistan e parte dell'Afghanistan abitato da questa etnia, da questa etnia pashtun. Quindi fattori etnici, religiosi, linguistici hanno certamente un ruolo, ma all'interno di un contesto che è lo scontro tra le potenze, che usano, penso, mo, vedo molti non giovanissimi che ricorderanno certamente cosa sono state le guerre in Jugoslavia, le guerre in, in, venivano presentate come guerre di religione tra ortodossi, cattolici e musulmani, quando in realtà le, le cause erano ben altre, anche lì eravamo nell'ambito di uno scontro tra potenze. Quindi eh, <clears throat> spero di avervi dato un'idea abbastanza chiara di come per capire cosa succede in Afghanistan bisogna in primo luogo conoscere cosa succede nei rapporti tra le potenze e come le potenze utilizzino anche il teatro di guerra afghano per farsi i propri interessi. Prego. Va bene, diciamo il professor Manzelli ci ha fatto fare un meraviglioso giro nella storia, nella geografia da Tutankhamon fino a oggi e ovviamente nel senso arrivare a parlare dell'oggi ci insomma, porta in dei terreni un po' meno, eh, come posso dire, dolci e, e, ehm, e consolanti. Perché? Perché invece noi oggi appunto ci ritroviamo a parlare di Afghanistan, perché ovviamente, come è stato sottolineato un po' in giro in tutto il mondo, mentre soprattutto qua in Occidente molti di noi erano magari presi da un clima vacanziero, invece appunto come dicevamo, eh, come diceva anche prima Barberini, eh, quella che è la contesa internazionale, quella che è la lotta internazionale di spartizione del mondo tra le potenze non, non andava in vacanza, ma invece al contrario tutti noi purtroppo, nel senso anche, anche io che ero in viaggio mi sono ritrovato a non poter fare a meno no, di vedere le immagini, la cronaca no? che arrivava da Kabul, quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. In quei giorni lì eh, potremmo dire quelle immagini lì che ormai sono un pezzo di storia perché possiamo dire che abbiamo assistito a un evento storico no? di prima grandezza, quella della, della debacle, della fuga, della, della ritirata della Nato, dell'America e dei suoi alleati dall'Afghanistan, quelle immagini hanno fatto il giro per, del mondo e letteralmente tutta quanta la stampa mondiale, eh, tutti i giornali del mondo il 16 eh, agosto mh, mm, <laughs> hanno fatto dei paginoni colossali mettendo le stesse immagini. Giusto per, per, fare un esempio di una pagina che entrerà di sicuro nella storia, eh, questo qui è l'Economist, una blasonata rivista inglese che appunto il, eh, il 16 di agosto metteva in prima pagina Biden's debacle, cioè la debacle di Biden, con le immagini della, delle persone no, che abbiamo visto, cercavano di, per darsi alla fuga, addirittura appendersi alle ali degli aerei no, per trovare scampo e fuggire da quello che stava accadendo. Appunto, queste qua sono immagini terribili, molto spesso uno nel 2021 pensa di non dover più assistere a cose del genere, invece sono immagini che in tante parti del mondo sono la, la, realtà quotidiana. Ovviamente come fare a comprendere tutto questo? Un po' lo diceva anche Barberini nell'introduzione, essenzialmente noi pensiamo che sia assolutamente fondamentale per poter capire cosa succede in Afghanistan e per poter contestualizzare quindi anche i motivi no, della ritirata americana, le conseguenze che questo ha nei rapporti internazionali, le conseguenze che questo ha anche nelle politiche di tutte le altre potenze mondiali, non, quindi non solo in Medio Oriente. L'unico modo per capire questo appunto è contestualizzarlo all'interno di quella che è la contesa mondiale. Per poter dare una, arrivare a una comprensione di perché gli americani si sono ritirati dall'Afghanistan, bisogna assolutamente introdurre eh, un concetto fondamentale. Oggi siamo in una, del, in una fase storica, in un'epoca di crescenti tensioni a livello internazionale, è un'epoca in cui la, quella che appunto è la contesa mondiale sta accelerando. Per fare un paragone in quello che ormai è tutto il dibattito mondiale, eh, siamo in un periodo della storia che è veramente molto simile, per fare un paragone, ha delle caratteristiche veramente simili a quello che fu eh, la Belle Époque, la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, quella contesa aperta, cinica, brutale anche in alcune parti del mondo, che fu la contesa mondiale imperialista all'inizio del Novecento, che poi, come sappiamo, purtroppo ebbe delle conseguenze gravissime, no? le, le, guerre mondiali, l'esplosione no? delle due guerre mondiali eh, imperialiste. Questa, questa situazione oggi nei commenti mondiali è assolutamente riportata da tutti. Se uno ti guarda, sta uscendo una quantità di materiale che è veramente quasi difficile addirittura leggerlo e analizzarlo, perché in, queste, in questo mese che ci separa e poco più da, dalla presa di Kabul è uscita una quantità di commenti, analisi da parte di politici, economisti, analisti, giornalisti, in tutto il mondo, in Occidente, in Asia, da tutte le parti, su cosa è successo in Afghanistan che è difficile starci dietro, però se uno vuole sintetizzare al massimo che cosa sta venendo detto, il tono del dibattito oggi a livello internazionale su cos'è il mondo in cui viviamo, si dice che siamo dentro una nuova guerra fredda, si dice che stiamo tornando agli anni 30, c'è il paragone con gli anni 30 del Novecento, si dice che si sta andando verso e si è già dentro una nuova corsa al riarmo mondiale, si dice che si va verso e ci siamo già dentro a una nuova proliferazione nucleare a livello mondiale, ci sono dei toni, dopo ci, ci arriviamo, in questi giorni quando si parlava di contratti sui sommergibili nucleari armati con testate nucleari eh, in Asia, no? nell'Indo-Pacifico, molti dicono sembra di essere tornati apertamente a quello che era i toni della politica internazionale degli anni Ottanta, della contesa appunto no? tra America e Russia nella guerra fredda, siamo in un mondo di questo genere. Perché siamo in un mondo di questo genere? Perché la contesa mondiale sta accelerando? Perché oggi la politica div- mondiale diventa più cattiva, più aspra? Essenzialmente per comprendere questo bisogna ricollegarsi a quello che accennava Barberini, cioè il motore fondamentale di quella che oggi è la politica mondiale. Se uno vuole capire il mondo, secondo noi, quello a cui deve guardare è un fenomeno determinante, cioè da una parte l'ascesa dell'Asia, l'ascesa dei giganti dell'Asia, della Cina e dell'India, e in particolare oggi della Cina, e dall'altra parte invece il declino dell'Occidente, e in particolare quindi dell'America e dell'Europa, anche del Giappone come grande potenza, però in particolare dell'Occidente. Questo qui è il fenomeno determinante, tutte le contraddizioni della nostra epoca nascono da questo. Quindi che siano le migrazioni mondiali, il protezionismo, i dazi, il riarmo, quello che uno vuole, fino ad arrivare alle contraddizioni in Medio Oriente, nasce da questo, da questo colossale spostamento nei rapporti di forza mondiali. Appunto, prima Barberini un po' ci ha raccontato della storia del, degli ultimi 50 anni in Afghanistan, vale per tutto il Medio Oriente o per il grande Medio Oriente, potremmo dire che è quella regione no, che va dal Marocco fino, fino all'India, questa regione può essere definita la cartina di tornasole dei rapporti tra le potenze mondiali. Se uno guarda in quella zona del mondo cosa succede, chi comanda, chi lotta in quella zona del mondo, ha un'immagine abbastanza fedele di quella che è la lotta di spartizione a livello internazionale in tutto il mondo. Quali sono i giocatori che giocano lì? Sono quelli che poi mediamente sono quelli che giocano in tutto il mondo per spartirselo. E oggi perché appunto la, la, la contesa mondiale accelera, accelera perché c'è questa ascesa dell'Asia, e in particolare della Cina, e la cosa inedita non è che ci sia una potenza che ascende, che quella è una regolarità nel sistema capitalistico, la cosa inedita è che questa potenza colossale da 1 miliardo e 300 milioni di abitanti ha oggi una forza economica pari a quella che era la forza di tutto, tutta l'economia mondiale nel 1980. La Cina è per la prima volta una forza emergente Già sono emerse altre potenze nel Novecento, la Germania, il Giappone, lo citava anche Barberini. Qual è la differenza? Che oggi la Cina ha la forza di scalzare, di disarticolare, di ribaltare completamente quelli che sono gli equilibri e l'ordine mondiale. In primo luogo la Cina l'ha già fatto come grandissima potenza economica. Ormai la Cina oggi si può considerare la prima potenza economica a livello mondiale, considerata parità di potere d'acquisto, ormai la Cina ha eh, raggiunto, se non superato, gli Stati Uniti. In prospettiva, dal punto di vista economico, stiamo parlando veramente di un mutamento colossale. Ci sono eh, pro proiezioni che dicono che la Cina nel 2050 arriverà ad avere una forza economica pari agli Stati Uniti, il Giappone e l'Unione Europea messi insieme. Questo dà l'idea di cosa vuol dire la forza economica della potenza cinese. Però cos'è che sta cambiando? Sta cambiando perché sta accelerando oggi la, la contesa mondiale, perché adesso stiamo vivendo un momento molto pericoloso della storia. Perché? Perché oggi la Cina, siamo nel momento in cui la Cina lotta, tra l'altro anche avendolo dichiarato esplicitamente, lotta per diventare da grandissima potenza economica una grandissima potenza politica e militare. Un momento che ha sancito questo cambiamento è stato nel 2017 il 19 congresso del Partito Comunista Cinese, dove Xi Jinping, il presidente cinese, ha detto che entro il 2035 la Cina vuole arrivare ad avere un apparato militare di classe mondiale che possa diciamo, giocarsela con quella che è la forza militare americana, soprattutto nel Pacifico, e che entro il 2050 la Cina vuole arrivare ad occupare il primo rango nel mondo, cioè a diventare la prima potenza mondiale, la prima potenza mondiale anche dal punto di vista politico e militare. Questo fenomeno che sconvolge ovviamente tutto perché rende il mondo molto pericoloso e perché fa accelerare la competizione mondiale, la contesa mondiale, perché ovviamente tutte le altre potenze non stanno a guardare ma sono tentate di impedire alla Cina di diventare questa grande prima potenza mondiale. Oggi in particolare, e per questo anche la pandemia e questo anno e la crisi economica gigantesca conseguita alla pandemia ah, è stato un acceleratore ulteriore di tutto questo. Oggi noi di cosa siamo? Siamo anche di fronte da una parte all'emergere cinese, dall'altra parte alla controffensiva delle vecchie potenze, dell'America e dell'Europa. Oggi noi siamo di fronte a quello che si può definire un riarmo economico, politico e militare delle vecchie potenze. Riarmo economico, cosa sono? Questi piani colossali lanciati sia in America da Biden sia in Europa, il piano Next Generation Europe, il Recovery Fund. Cosa sono questi piani? Sono da una parte colossali sussidi, colossali politiche sociali, colossali politiche per il popolo, come le ha definite Cristalina Georgieva, il nuovo capo del Fondo Monetario Internazionale, e dall'altra parte invece l'altra metà colossali investimenti, giganteschi per una ristrutturazione economica, industriale, infrastrutturale, energetica, che è la ristrutturazione green, e digitale, che è la nuova battaglia centrale dei prossimi 30 anni. Fate conto che si calcola che su questa battaglia verranno investiti circa 110 mila miliardi di dollari da qui al 2050. E quindi c'è questo riarmo economico gigantesco con cui le vecchie potenze vogliono dare la sfida alla Cina e ai, e ai paesi emergenti. C'è il riarmo politico, le nuove ideologie, la, la difesa, il nazionalismo, il forum delle democrazie, le ideologie green, tutti questi sono strumenti nuovi della battaglia e dall'altra parte poi c'è il riarmo, quello vero e proprio. E quindi le discussioni sui carri armati, le portaerei, i sommergibili nucleari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo quindi è il contesto in cui solo guardando a questo, questo ci permette di poter capire cosa è successo in Afghanistan. Appunto, e possiamo dire che questi 15 anni che abbiamo di fronte, possiamo definirli 15 anni che saranno 15 anni burrascosi, e siamo in pieno in questo. L'Afghanistan è pienamente un prodotto di questo. Parlavamo appunto di queste immagini di disperazione che sono arrivate ad agosto no? nelle, nelle nostre case, sui giornali, in tutto il mondo. Ha colpito anche in quel periodo lì assolutamente, soprattutto qua in Occidente, l'immagine che dava la politica in America, in Europa, potremmo dire un'immagine di totale sbandamento, sorpresa e paura di fronte a quello che stava accadendo, che era inaspettato, poi ci torniamo su questo, e diciamo la conclusione di una guerra che è durata vent'anni, una guerra che ha fatto più di 200.000 morti, che oggi, tra, l'altro, non è sicuro che, che sia finita, nel senso che ovviamente appena gli americani hanno abbandonato i loro alleati, il suolo afghano, è partita quella che poi è una resa dei conti tra tutti i vari gruppi di potere, i vari gruppi signori della guerra impegnati nel, sul terreno. In cui tra l'altro oggi già tutte quante le potenze regionali quindi il Pakistan, l'Iran, la Turchia, il Qatar, l'India, fino ad arrivare alle potenze mondiali, ognuno vede come poter inserirsi in questa partita, come poter giocare un ruolo nuovo, visto il vuoto lasciato appunto dagli americani. Diciamo che una bella definizione di quello che è accaduto dopo questi vent'anni di guerra l'ha data a venire il giornale dei vescovi, qua in Italia. Ha detto che, è una bella definizione, sono 20, che vent'anni sono svaniti in dieci giorni. Che è una bella definizione proprio dell'immagine no, che ha dato la ritirata americana dall'Afghanistan. E soprattutto cos'è che colpisce? Io nel 2001 avevo 13 anni, quindi comunque qualcosa mi ricordo, e mi ricordo ovviamente quando tornai da scuola e vidi le immagini delle torri gemelle, mi ricordo, e penso vi ricorderete anche voi, i, tutti i servizi del telegiornale, veramente una campagna a, bomba- a bombardamento, diciamo, dall'Afghanistan con giornalisti occidentali che inneggiavano il fatto che finalmente l'invasione occidentale avrebbe portato lì le libertà, la democrazia, i diritti umani. Mi ricordo i discorsi sul fatto che le ragazze di Kabul no, avrebbero potuto togliere il velo, che gli uomini si sarebbero potuti tagliare la barba, che si sarebbero riaperte le università e le scuole, opportunità per tutti. Ecco, dopo vent'anni potremmo dire che con l'Occidente che abbandona l'Afghanistan e abbandona no, le famose ragazze di Kabul nelle mani di un, eh, di un regime oscurantista e reazionario come quello dei talebani, quel, quella grande visione, quella grande illusione crolla in maniera definitiva, potremmo dire una pietra tombale no? su quelle che erano i miti, i miti della globalizzazione degli anni 90. C'è Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, che ha dato una bella definizione su come, come, come potremmo vedere, come potremmo definire questo ritiro americano. Ha detto che il 2021 si potrebbe vedere come l'anti-1989, che è una bella definizione, cioè il fallimento di una globalizzazione senza valori, se ci pensate a quelli che erano i miti no, degli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, il crollo del muro di Berlino, c'era tutta questa visione no, della fine della storia, un, del villaggio globale, di un mondo senza confini, di un mondo avrebbe, dove la democrazia, la pace, il benessere, lo sviluppo dato dalla globalizzazione avrebbero abbracciato tutto il mondo e avrebbero reso tutto uniforme. Ecco, oggi di fronte a quello che accade in Afghanistan e non solo, quei miti si sgretolano in una maniera veramente drammatica, crollano in maniera in maniera drammatica. E non solo, non sono solo i miti purtroppo a crollare, ma sono ovviamente anche poi le, le rappresentazioni eh, ipocrite e propagandistiche dell'Occidente, per quanto riguarda le grandi democrazie occidentali, per quanto riguarda i diritti umani. L'ha fatto notare il Presidente della Repubblica Mattarella, che è intervenuto proprio su cosa veniva detto nei giorni proprio successivi alla conquista dei talebani eh, di Tabul. Diceva, in questi giorni una cosa appare sconcertante e si registra nelle dichiarazioni dei politici in diverse parti d'Europa, ha dovuto ammettere Mattarella, ha detto esprimono grande solidarietà agli afghani es- eh, che perdono libertà e diritti, eppure dicono che restino lì, non vengano qui perché non li accoglieremo. Questo è quello che hanno detto essenzialmente tutti i governi, quello che hanno detto anche i rappresentanti dell'Unione Europea. Armin Laschet, il l'erede, poi vedremo se riuscirà a formare un governo o meno, della, di Angela Merkel in Germania, ha detto che mentre la parola d'ordine di Angela Merkel nel 2015 fu Wir schaffen das, ce la faremo, willkommen, benvenuti i profughi, stavolta la parola d'ordine doveva essere Wir schaffen das nicht, cioè non ce la faremo, cioè questa volta non accogliamo nessuno. L'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, rappresentava che al di là di tutta la retorica, in realtà per l'Europa questa non era una cosa nuova nel senso che negli ultimi 12 anni l'Europa ha negato l'asilo a 290.000 non preoccuparti sabotaggio imperialista negli ultimi 12 anni l'Europa ha negato asilo a 290.000 profughi afghani 46.000 avevano meno di 14 anni, 25.000 erano ragazze tra i 14 e i 17 anni, a proposito delle ragazze di Kabul. Fate conto che 290.000 persone sulla popolazione di una potenza continentale come l'Unione Europea, che ne ha, potremmo dire, 450 milioni, è lo 0,07%. Definire una cosa del genere un'invasione, o come qualcuno ha fatto, Oppure dire che una potenza del genere non possa farsi carico dello 0,07% della propria popolazione, ovviamente è un qualcosa di abbastanza insostenibile, che cade anche nel ridicolo, potremmo dire. Da questo punto di vista, quindi, crollano tutti quanti i miti e appunto potremmo vedere questa ritirata, questa debacle della Nato e dell'Occidente in, Af- in Afghanistan come una catastrofe vera e propria, politica, militare e ideologica per l'Occidente, ma non solo, la potremmo definire uno spartiacque. Secondo noi questa, questa, questo, questa debacle afghana appunto è uno spartiacque da un lato nel declino atlantico e nei rapporti tra le potenze mondiali. Cioè noi potremmo dire che essenzialmente c'è un prima e un dopo rispetto a Kabul, cioè per, per come sono i rapporti tra le potenze questo, questo, fenomeno avrà un impatto, trasformerà, e lo sta già facendo, come si muovono le potenze a livello internazionale. Fate conto che eh, sono usciti una marea di commenti, Le Monde, il giornale francese, dice che dopo Kabul tutti gli alleati dell'America si stanno facendo delle domande e ragionano sulla necessità di una propria autonomia. Richard Haas, il eh, presidente del CFR, eh, centro studi importantissimo americano, dice che gli effetti del fallimento strategico e morale dell'America rafforzeranno i dubbi sull'affidabilità degli Stati Uniti tra amici e nemici su ogni scacchiere. Quindi ovviamente le conseguenze di, di questo fenomeno sono e saranno importantissime e lo stiamo già vedendo perché è passato di me- più di, poco più di un mese e abbiamo già visto in questi giorni l'annuncio, come diceva Barberini, di questa nuova alleanza in, in Asia, nell'Indo-Pacifico, la, il cosiddetto AUKUS, con questo acronimo non molto felice, che però nasce appunto dalle, dalle sigle no? dell'Australia, del, della Gran Bretagna, e degli Stati Uniti, un, un accordo militare perché, per la fornitura da parte degli Stati Uniti all'Australia di tecnologie nucleari e per una commessa per la produzione congiunta di sommergibili nucleari che potranno pattugliare il Mar Cinese meridionale, l'Indo-Pacifico fino allo stretto di Taiwan. Abbiamo visto in questi giorni tutta la discussione qua in Europa, poi ci torniamo, sulla questione di fronte a un ritiro americano, un'America che diventa più inaffidabile, un'America che agisce in maniera più unilaterale, la discussione qua in Europa sulla necessità di una difesa europea, di un esercito europeo, di un'autonomia strategica dell'Europa in politica estera. L'Europa ha lanciato un piano colossale che si chiama Global Gateway, cioè le potremmo definire vie della seta europee in risposta contro o anche per intersecarsi, ovviamente ci sono tutte le varie dimensioni, no? con quelle cinesi in Asia, una, una colossale proiezione imperialistica dell'Europa, almeno questo nelle intenzioni, poi vedremo come, quando e perché riescono a, a implementarlo. La, la, la, risposta della Cina all'AUKUS eh, americano eh, hanno fatto sapere i cinesi che hanno inserito le città australiane negli obiettivi nucleari eh, strategici cinesi, il Giappone che discute anch'esso di un proprio riarmo nucleare, insomma questo è quello di cui si discute nel mondo le, sono le conseguenze già nell'immediato, diciamo a poco più di un mese dalla, dalla ritirata americana. Come possiamo appunto inquadrare la questione, la questione afghana? Essenzialmente su, sono tre i livelli su cui si può, cui si può fare un'analisi. Ovviamente, nel senso, visto che sono ancora caldi gli eventi, è un'analisi, eh, potremmo dire, eh, in corso d'opera. In primo luogo, gli effetti che ha questa ritirata dall'Afghanistan sulla potenza americana, sul prestigio e sull'immagine, sul ruolo della potenza americana nel mondo. In secondo luogo, come questa trasforma le relazioni con gli alleati americani, in particolare con la potenza europea, con, con, gli alleati europei, e quindi come trasforma questo i rapporti, per esempio, all'interno della Nato, dell'Alleanza Atlantica. E poi la, il terzo punto, i riflessi che invece ha questa ritirata dall'Afghanistan sui rapporti con le potenze a livello mondiale, e in particolare in Asia, nell'Indo-Pacifico. Ecco, partendo dalla questione, dalla questione americana, diciamo che di sicuro per quanto riguarda quella che è l'immagine della potenza americana, il prestigio della potenza americana nel mondo, la ritirata da Kabul non è stata, diciamo, non è stato un, un, un, un colpo positivo no, per l'immagine della potenza americana nel mondo. Fate conto che, per esempio, una cosa su cui molto, molti hanno posto l'attenzione è che il l'amministrazione Biden e il Pentagono sembra siano stati colti alla sprovvista da quella che è stata poi la, la talebana. Giusto per capirci, lo scorso aprile Biden aveva dichiarato che valutava eh, che, la, che il governo di Kabul avrebbe potuto resistere, dopo la ritirata americana all'avanzata dei talebani, circa tra i 12 e i 18 mesi. Questa era la, la prima valutazione ad aprile. A inizio agosto, di fronte all'offensiva militare dei talebani che cominciava a conquistare alcuni dei più, ce- dei più grandi centri urbani dell'Afghanistan, era già diminuita in maniera rilevante la valutazione, si diceva che vabbè, il governo afghano potrebbe resistere tra i 30 e i 90 giorni. Il 13 agosto il portavoce del Pentagono diceva che comunque Kabul non era eh, in pericolo, non era sotto attacco e non era sotto una minaccia imminente. Il 15 agosto, due giorni dopo, i talebani entravano a Kabul e eh, Ghani, il premier eh, afgano, fuggiva eh, via dall'Afghanistan. Quindi da questo punto di vista un'immagine appunto di una debacle imprevista dal, dal Pentagono e dall'amministrazione americana e non solo, l'immagine ovviamente gli inglesi hanno sempre un, diciamo, una loro vena eh, un po' ah, diciamo acida per andare a, a cogliere non, eh, le contraddizioni altrui e l'Economist infatti sottolinea no, quello che è eh, l'immagine, dicevano che lo scorso luglio Biden aveva dichiarato, rifer- ri- diciamo, aveva liquidato le analogie col Vietnam, aveva detto in nessuna circostanza vedrete delle persone portate via dal tetto dell'ambasciata americana in elicottero, no? rifacendosi a quella che era la famosissima immagine no? di Saigon nel 1975. Che cosa ha detto l'Economist? Che e invece quello che è accaduto è esattamente l'epilogo che l'amministrazione Biden sperava di esorcizzare con gli elicotteri che fanno la spola tra un palazzo e l'altro, no? tra gli alberghi per portare la gente in, eh, in aeroporto, le volute di fumo che si levano dall'ambasciata di Washington che distruggeva i documenti in maniera più veloce possibile per non farli cadere nelle mani del nemico. Quindi dal punto di vista dell'immagine americana, veramente un colpo a quella che è il prestigio della potenza americana. E non solo, molti hanno commentato anche la reazione, anche lì, inacidita di Biden, che ha subito moltissime critiche, attacchi incrociati da tutta la stampa, soprattutto in Occidente, che ha attaccato e si è rifatto, ha, dato, ha cercato di gettare, diciamo, la responsabilità sul popolo e sull'esercito afghano. Sempre il, il Financial Times faceva notare che mentre lui diceva non potevamo aspettarci che un esercito di 300.000 uomini si sfaldasse in quella maniera e quindi ha accusato gli afghani di non aver combattuto, il Financial Times ha ricordato che dall'inizio del conflitto sono 66.000 i militari afghani morti nella guerra e 47.000 i civili, che quindi gli afghani hanno diciamo, pagato un tributo di sangue piuttosto importante no? alla, alla difesa dell'Afghanistan, alla lotta contro i talebani. Da questo punto di vista, ovviamente, eh, la domanda fondamentale è perché? Cioè perché l'America si ritira dalla, dall'Afghanistan? E la risposta è tutto in quello che dicevamo prima. È il declino americano. È il declino della potenza americana e ovviamente quindi in una guerra, se uno vuole analizzare le ragioni di una ritirata, sono sempre due le cose a cui guardare. Quando si combatte una guerra per una potenza ci sono sempre due fronti. C'è il fronte interno e il fronte esterno c'è la lotta contro il nemico e poi c'è il fronte interno, cioè il consenso, la capacità di poter sostenere quella proiezione, quella, quella guerra, quell'impegno internazionale. Un consenso che è un consenso sociale, quindi un, sostegno sociale della popolazione alla guerra, ma poi anche un consenso nell'establishment, tra i grandi gruppi, tra le frazioni della classe dominante nella potenza, nella potenza americana. E da quel punto di vista lì è, è, proprio il fattore interno che è assolutamente, che è assolutamente decisivo per capire il, la ritirata americana. Fate conto, lì per quanto riguarda, eh, appunto, parlavamo prima della, dell'interesse nei confronti di quella che era la rappresentazione mediatica dell'invasione afghana, eh, cioè del fatto di andare a portare la democrazia, Richard Hulbrook, consigliere speciale di Obama, eh, narra appunto di, nei suoi diari di aver avuto una un confronto con Biden che è da, dal, circa dal 2013, che in realtà è un sostenitore convinto della necessità di una ritirata americana dall'Afghanistan, che lui dice, chiesi a Biden, ma se ce ne andiamo cosa ne sarà del, delle ragazze, di, delle donne afghane, delle ragazze di Kabul? E lui rispose, eh, diciamo usa un termine colorito che però possiamo tradurre con al diavolo o chi se ne frega, però lui usa un termine un po' più colorito, non dobbiamo preoccuparcene L'abbiamo, tanto l'abbiamo fatto in Vietnam, Nixon e Kissinger l'hanno fatta franca. E che cosa dice, che cosa dice Biden? Essenzialmente, qual è la, la motivazione del, della, della, ritirata afghana? Dal punto, di vista, dal punto di vista interno, appunto come dicevamo, è una scelta consona, una scelta collegata a quello che dicevamo prima, cioè al riarmo economico e politico della potenza americana, cioè lottare per ricostruire un consenso all'interno di un paese profondamente diviso, profondamente dilaniato, in cui una, ci sono state grandi rivolte elettorali, il populismo di Donald Trump, in cui c'è una grande eh, divisione tra i due maggiori partiti, quello repubblicano e quello, in cui c'è una grandissima, e quello democratico, in cui c'è una grandissima polarizzazione elettorale tra gli stati, tra le zone dell'America, in cui soprattutto i due grandi partiti americani faticano a trovare una, un accordo bipartisan, una linea strategica comune sulla politica estera americana, su come affrontare il, il ventunesimo secolo. Per questo motivo sulla politica interna americana è intervenuto Charles Kupchan, anche lui del CFR, che l'ha spiegato molto bene. Ha detto, nonostante lo strazio di assistere all'avanzata dei talebani, Biden ha agito bene. Neppure vent'anni di sforzi sono serviti a creare istituzioni afghane in grado di stare a galla Inoltre, la scelta di Biden rispecchia il volere dell'elettorato, stanco delle eterne guerre in Medio Oriente, e qui è un'espressione veramente bella che sintetizza, dice l'elettorato americano vuole che le tasse vadano alle scuole del Kansas, non a quelle di Kandahar, che dà l'idea appunto di che cos'è oggi la politica americana e di cosa serve oggi. È quella che Biden ha definito, lui e la sua amministrazione, la politica estera per la classe media. Lui ha detto io voglio fare una politica estera per la classe media e c'è il commentatore politico Edward Luce che appunto ha detto come ogni buono slogan rinfresca il marchio ma non è chiaro quanto il suo prodotto sarà effettivamente diverso dalla merce America First del predecessore Donald Trump. Cioè, molti stanno dicendo alla fine la politica di Biden con toni diversi. Ledrian, il ministro degli esteri francese, che si è sentito accoltellato alla schiena, ha detto, no? dal fatto che gli americani hanno rubato no? questa commessa per i sommergibili con l'Australia ai francesi, ha detto che alla fine Biden è un Trump senza Twitter che è una bella definizione. Cioè, alla fine fa la stessa politica di Trump, porta avanti un America first, un nazionalismo, un unilateralismo americano che guarda appunto agli interessi della potenza americana e alla politica interna americana, però con delle forme diverse, senza le sparate su Twitter, senza le idiozie sui vaccini e tutte queste cose qua, l'ha definito un trampismo dal, dal volto umano. Dopodiché, appunto, questa contraddizione interna della, della, della, potenza americana si riverbera anche nei suoi rapporti internazionali. E infatti è intervenuto Francis Fukuyama, il, l'importante politologo, analista americano, che ha detto che la sfida maggiore per la posizione globale dell'America è interna. La società americana è profondamente polarizzata e ha trovato difficoltà a costruire un consenso praticamente su qualsiasi tema. E dice, oggi dall'Afghanistan ci si può anche ritirare, ma lui si chiede, ma cosa accadrà un domani se succedesse qualcosa a Taiwan? E allora dice, gli Stati Uniti saranno disposti a sacrificare i loro figli e le loro figlie a favore dell'indipendenza dell'isola? E ovviamente questo è diciamo, un quesito, e un, un interrogativo piuttosto importante e rilevante che agita tutta la politica americana e la politica occidentale. E d'altronde, infatti, perché poi c'era il secondo fattore, il fattore esterno, ovviamente da lì la politica interna per Biden è politica estera, lui l'ha dichiarato. Queste politiche che lui porta avanti per il ceto medio, come lo chiama lui, servono a rinsaldare il consenso in America per affrontare cosa? Lui dice per affrontare le sfide e le minacce del XXI secolo. E l'ha detto sia quando ha presentato i suoi colossali piani economici, sia quando ha, ha spiegato di fronte alle critiche la ritirata dall'Afghanistan. Lui ha detto non mi posso più concentrare sulle sfide del 2001. Oggi abbiamo di fronte le sfide del futuro e queste sfide chi sono? La Cina e la Russia in particolare la Cina ovviamente. No? E oggi ovviamente tutta la politica mondiale si concentra in quella nuova zona strategica fondamentale del mondo che è l'Asia, che è l'Indo-Pacifico, che è la nuova contesa mondiale. Da questo punto di vista ovviamente tutti reagiscono a questa politica americana, da lì ovviamente nasce no? l'AUKUS, l'alleanza in Asia, il Quad, le discussioni su questa, eh, questa cooperazione a quattro no? fra Stati Uniti, India, Australia e Giappone, ovviamente in funzione di contenimento per la Cina, ovviamente di fronte a questo anche gli europei si muovono e si fanno delle domande. Cos'è molto interessante per noi, che ovviamente siamo qua in Europa, che al di là di tutti, tutte le riflessioni di quello che dice Mattarella e dei pianti di coccodrillo di varia genere, è interessantissimo che alla fine tutti i leader europei tutti i rappresentanti politici, giornalisti, di qualsiasi forza politica, che siano sovranisti, europeisti, di destra, di centro, di sinistra, di tutte le forme, di tutti i colori, se c'era una cosa su cui erano d'accordo, non era la necessità di aiutare gli afghani o cose del genere, ma era che di fronte al, alla ritirata americana, all'America che diventa più inaff- inaffidabile, quello che bisogna fare è fare un esercito europeo, dotarsi di una difesa europea, dotarsi di una eh, autonomia strategica in politica estera della potenza europea, una politica continentale, centralizzare i poteri in politica estera della potenza europea. Addirittura ne parlano, e questo dà davvero l'idea di come ragiona, diciamo, chi rappresenta, chi comanda qua in Europa, parlano della ritirata e del disastro afghano come un'opportunità. Paolo Gentiloni, ex premier italiano che oggi è commissario per l'economia in Europa, dice che la guerra in Afghanistan ha avuto un epilogo disastroso che peserà sul piano geopolitico e storico. Speriamo che sia una spinta alla costruzione di un ruolo geopolitico dell'Europa come auspicato dalla Commissione europea. L'ex segretario generale della Nato, inglese George Robertson, ha detto se questa crisi diventa una sveglia per gli europei, anziché in futuro sappiano provvedere alla propria sicurezza, molto più che in passato, allora la crisi sarà servita a uno scopo. Sono intervenuti veramente tutti, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, l'altro rappresentante per la politica estera europea, ha detto occorre usare questa crisi per rafforzare, crisi, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa e per creare subito una forza militare rapida composta da almeno 5.000 soldati. Thierry Breton, commissario per il mercato unico, l'Europa della difesa non può più aspettare, è il momento di diventare adulti, serve una forza militare di proiezione rapida e poi c'è tutta una carrellata, potremmo andare avanti per ore e ore. Claudio Graziano, ex generale, capo di Stato Maggiore italiano, che oggi è presidente del Comitato Militare Europeo, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa italiano, Romano Prodi, ex premier, Ignazio La Russa, di quelli che sono all'opposizione, perché appunto sono contro i poteri europei, Draghi, però Ignazio La Russa è per l'esercito europeo, il presidente Mattarella, Macron Draghi, tra l'altro Macron e Draghi che si sono incontrati hanno annunciato che entro la fine dell'anno si, si arriverà alla firma di questo famoso trattato del Quirinale, questa cooperazione stretta fra Italia e Francia, dove un punto fondamentale è proprio quello di accelerare sulla costruzione di una difesa europea. Sempre Gentiloni ha detto non ci può essere un gigante economico che non abbia un peso geopolitico. Presto una proposta della Commissione sulla difesa europea e vede oggi un'opportunità perché? Perché dice che anche paesi storicamente riluttanti oggi sono disposti a discuterne, perché appunto la contesa sta accelerando, il mondo sta cambiando, l'America si ritira, la Cina si rafforza e allora anche chi prima era più reticente ne discute. Riusciranno a, a, a portare avanti questi loro piani, che ovviamente si collegano a tutto, il riarmo appunto economico, politico e militare, quindi da una parte il Global Gateway, dall'altra parte le nuove ideologie dell'Europa che protegge, verde, che protegge da tutto, dagli immigrati, dai profughi, dalle guerre, dalla Cina, dalla catastrofe climatica, dalla crisi e dalla pandemia, e poi dall'altra parte il riarmo. Appunto in questo piano del Global Gateway l'Europa collega la transizione verde in Asia le cooperazioni infrastrutturali, energetiche e digitali, le collega con, un maggior, con una maggiore presenza navale, strategica e militare dell'Europa in Asia maggiori eh, cooperazioni, esercitazioni militari con le potenze in tutto l'Indo-Pacifico e in tutta l'Asia. Da questo punto di vista, ovviamente, perché parlano tutti dell'Indo-Pacifico? Come dicevamo prima, perché lì adesso Sta emergendo questa potenza colossale, la Cina, e tutti quanti guardano a quello. Il Wall Street Journal, giornale di Chicago, preoccupato dice se la leadership cinese percepisce che gli Stati Uniti non interferiranno per proteggere i propri alleati nel Pacifico, il mondo sarà presto molto più pericoloso. L'Economist ha detto che già oggi Taiwan è il posto più pericoloso della Terra Massimo Gaggi sul Corriere della Sera ha detto che la vicenda afghana è un colpo micidiale alla credibilità americana e che per questo la Cina, per la Cina, è la conferma dell'ineluttabile declino americano che potrebbe spingerla verso Taiwan. Perché parlano tutti quanti di Taiwan e anche con toni abbastanza preoccupati? Beh, diciamo perché Xi Jinping, il presidente cinese, questo luglio, quando hanno festeggiato i loro 100 anni del Partito Comunista Cinese con una colossale parata militare in cui hanno schierato con Xi Jinping vestito come Mao i loro missili Dongfeng 41 di fronte a lui, che sono i nuovi missili balistici nucleari intercontinentali, eh, ovviamente mentre lui dichiarava che loro lavorano per l'armonia e per lo, lo sviluppo e la cooperazione mondiale, Xi Jinping che cosa ha detto? Ha detto che ha promesso che la questione di Taiwan non sarà lasciata in eredità alle future generazioni, ha detto, ha dichiarato che la riunificazione dell'isola alla madrepatria è una missione storica e un impegno incrollabile che sarà portato a termine con tutti i mezzi, compresi quelli militari. Ha detto Xi Jinping. Tra l'altro ha detto anche entro il 2030, sarebbe la, la scadenza. Quindi da questo punto di vista, Taiwan, che ovviamente è una zona strategica, lo è da sempre, ha anche un peso, anche un, un ruolo, diciamo, politico, ideologico importante nel mondo, negli equilibri in Asia, oggi tra l'altro ha anche un ruolo economico, un peso su economico diretto, in quanto è l'hub mondiale della produzione dei microchip, per esempio. Fate conto che il 92% di tutti i microchip che vengono usati in Occidente e anche in Giappone vengono prodotti dalla TSMC e altri gruppi proprio a Taiwan. Fate conto quindi che quei microchip lì servono per far funzionare eh, le macchine per le TAC, i, i, cellulari come i missili balistici intercontinentali, quindi hanno un ruolo abbastanza strategico, potremmo dire, per le vecchie potenze. Appunto in Asia si muove tutto e gli alleati americani, anche loro guardano alla, alla, alla ritirata americana, in particolare quelli più preoccupati di tutti, che però adesso sembra siano un po' più rincuorati, diciamo, dopo l'AUKUS e questa nuova alleanza americana, sono gli alleati indiani. Gli alleati indiani, tra l'altro sul giornale Lotta Comunista viene affermato che si può vedere una limitatezza strategica nella concezione americana, che è la politica, potremmo dire, fondamentale no? che l'America porta avanti da 15 anni, cioè quella del cosiddetto pivot asiatico, cioè della ritirata dall'Occidente, dal Medio Oriente, per invece concentrare le proprie energie in Asia a contenere la Cina? Qual è la limitatezza strategica di questa, di questa strategia? È che ritirarsi dal, dal Medio Oriente, dall'Occidente, per poi arruolare gli alleati in Asia a contenere la Cina, lascia però scoperto e lascia un vuoto colossale su quello che è il fronte occidentale no? dei propri alleati, in particolare dell'India. Walter Russell Mead, sul Wall Street Journal, dice per la sua stazza l'India sarà sempre un pilastro di qualsiasi strategia americana in Asia. Qual è la questione? Che, che Nuova Delhi ha sempre visto il mondo attraverso le lenti della competizione con il Pakistan. Il Pakistan, avrete presente, è il nemico giurato della, dell'India da sempre, sono due potenze nucleari con i missili puntati una sopra l'altra. Tra l'altro il Pakistan potremmo definirlo uno stato fallito, anche abbastanza nella confusione. Cosa dice Russell Mead? Ora, mentre Islamabad cementa i suoi legami con Pechino, perché Islamabad è una... il eh, Pakistan è un hub fondamentale delle vie della seta cinesi, è al centro degli investimenti colossali infrastrutturali, commerciali e industriali della Cina in Asia, da un lato, il ritiro americano dall'Afghanistan offre al Pakistan una vittoria strategica e rafforza le componenti più radicali e anti-indiane del suo governo. Pochi in India vedranno questa catastrofe come un segno di competenza e affidabilità di Washington, se un paese di terzo rango come il Pakistan può mettere nel sacco l'America, gli indiani si chiederanno, che possibilità avrà Washington con la Cina? Questo è quello che dice che si chiedono gli indiani Walter Russell Mead e effettivamente guardando la stampa indiana è proprio così. Quindi ci sono una marea di incognite, una marea di, di riflessioni, di dubbi e di movimenti nella politica mondiale tutti quanti nel mondo e in Asia, appunto, riflettono su cosa sta cambiando. In Asia, il Giappone e tutti gli altri paesi anche del sud-est asiatico. La notizia dell'altro giorno interessante, il Vietnam ha appena dichiarato che dopo l'accordo dell'AUKUS farà, spingerà per delle esercitazioni militari navali congiunte insieme all'Australia nel Mar Cinese. Questa cosa qui ovviamente non fa piacere ai cinesi. I vietnamiti hanno commentato in questo modo che è interessante, ha detto è vero che gli americani negli ultimi 50 anni ci hanno invaso una volta, però è anche vero che i cinesi negli ultimi 10 secoli ci hanno invaso 7 volte. Quindi se dobbiamo guardare a questo, allora meglio stare con gli americani, che tra l'altro è veramente un paradosso della storia. E per chiudere poi c'è come se la vede, se la, vede la, Cina, e direi solo questo su, su Taiwan, sullo stretto di Taiwan, il Global Times, proprio per capire no, diciamo, i, il 20 che tirano nella politica mondiale, il dibattito che c'è a livello internazionale. Il Global Times, che è il giornale della finanza di Shanghai, è il giornale scritto in inglese, no? con cui la Cina parla al mondo, potremmo dire che è il Financial Times cinese, cosa dice? Dice che sinché gli Stati Uniti non intensificheranno il confronto strategico, la Cina potrà mantenere una linea di fondo pacifica, ma nel frattempo dovrà prepararsi al peggio, ossia alla guerra. E che cosa dice il Global Times? Se la contesa prendesse forma nello stretto di Taiwan o nel Mar Cinese meridionale, la Cina, e diciamo che con la contesa prendesse forma è un eufemismo no? per dire, <laughs> se si arriva allo scontro, la Cina dovrebbe privare gli Stati Uniti della loro certezza di poter prevalere e quindi il consiglio che dà il Global Times al governo cinese è che la Cina dovrebbe rafforzare le proprie forze missilistiche di terra per poter prendere di mira e colpire contemporaneamente tutte le grandi navi americane nel Mar Cinese meridionale in caso di guerra. Questa è la discussione, diciamo, che agita, si agita a livello mondiale, a livello internazionale, queste sono le prime conseguenze, potremmo dire nel brevissimo periodo, però già solo queste basterebbero, ma invece il mondo non si ferma e la contesa anzi andrà a inasprirsi ancora di più nei prossimi anni, nei prossimi decenni, le prime conseguenze della, della ritirata americana dall'Afghanistan. Basta, io ho concluso. Ringraziamo il compagno Merola per la sua